Eh, el meu relat està relacionat amb una experiència personal, eh, bueno, amb la interculturalitat, i bueno, bàsicament explicaré la meva experiència participant en, el, en els equips de gènere d'una organització que empara la indígena a Amèrica Llatina, concretament a Mendoza, a Argentina. I bé, vaig anar-hi a viure per circumstàncies personals, primer fent cooperació, però després m'hi vaig quedar i i vaig estar vivint en el marc de l'organització, em, vaig, em vaig sumar a l'equip que treballava el gènere, apoderament de les dones al camp i també en àmbits més d'exclusió social. I bueno, la, la meva experiència, primer, enriquidora perquè, perquè estava en, en, bueno, constantment en, en contacte amb dones d'orígens molt diversos, sobretot molt de les realitats d'on jo he crescut i on he viscut, perquè evidentment sí, sóc d'aquí, sóc catalana o europea, com li vulguis dir, i, i reconèixer els meus privilegis em va anar bé per, per adonar-me'n i sensibilitzar-me i sobretot conscienciar-me, no? Però després també el fet d'estar allà eh, fins a quin punt jo podia adaptar-me o no en funció de, del, dels meus propis privilegis. Això em va generar constantment un, un, un conflicte perquè, clar, nosaltres tenim una... Mm, s'estigmatitza moltíssim de la manera de fer que podem portar des de, des de, evidentment, les nostres experiències, etc, però potser una pseudo-discriminació en aquests moviments socials que, que no sé, que exclouen eh, la manera de fer estigmatitzada dels i les europees. No? Aleshores, jo em, em sentia com amb un conflicte permanent per haver-me com de justificar una mica la meva manera de fer, malgrat sí que és cert que tens un període d'adaptació, de veure com funcionen, que els ritmes són molt diferents, que les maneres de fer són molt diferents, però tot i així, com generar un espai d'inclusió i que fos representatiu de totes les diversitats. I aquesta diversitat a vegades quedava una mica invisibilitzada pel fet de que estaven molt centrades en potser dones del camp que no surten de casa seva dos vegades l'any potser perquè els homes no els deixen sortir del seu context habitual. No? I a l'hora de generar espais de trobada, tallers, etc etc, això es visibilitzava molt, però no es visibilitzaven tampoc les altres realitats o experiències, en el meu cas, la meva pròpia. I, bàsicament,